permitirnos estar aquí. Alabar su santo nombre. Esa acción de gracias al día de hoy. abraçar. Señor con alegría. Ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son de arpa. Entonen alabanzas con él de odio. Amén. Toda que la